Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu bardzo ciekawy budyneczek widać, że przedwojenny natomiast tutaj obok znajduje się wiadukt kolejowy oraz bardzo ciekawa zabudowa kolejowa jeszcze raz widok na wiadukt i ciekawe budyneczki na Alei Wojska Polskiego w Strzegomie.